саламатсыздарбы бүгүн куралдуу күчтөрүнүн түзүлгөндүгүнө жыйырма жети жыл жана мамлекеттик чек ара кызматына жыйырма жыл толду салтанатка катышкан президент сооронбай жээнбеков чек араны коргоодон өтөр ыйык милдет жок деп белгиледи өлкө башчы мамлекеттик чек ара кызматы жыйырма жылда татаал жана татыктуу жолду басып өткөнүн айтып өлкөнүн сырткы чептерин коргоонун ишенимдүү кепили катары калыптанганын белгиледи чек арачыларыбыз баатырдык барактарга толгон өзүнүн сыймыктуу тарыхын жаратты мекенибиз сиздер коргоп турган чек арадан башталат чек ара болуу ата мекендин сырткы чегин коргоо өтө татаал бирок өзгөчө сыймыктуу миссия өз мекенине берилгендикти кыраакылыкты жана эрдикти талап кылат кызматтын басымдуу бөлүгү географиялык оор шартта ар кандай сырткы күчтөрдүн деструктивдүү аракеттери такай кайталанып турган заставаларда өтөт мекен чегин жан аябай коргоого даяр болгон инсан гана чек арачы боло алат ушул салтанаттуу датаны белгилеп жатып чек арачылардын даңазалуу тарыхын катардагы офицерлер жана жоокерлер жаратып жатканын белгилейбиз бүгүн мекен алдында өз милдетин абийирдүүлүк менен аткарып баатырларча курман болгон отуз тогуз чек арачыны эске эскеребиз ар кандай терроризм жана экстремизм коркунучтары болуп жаткан мезгилде чек араны коргоодон өтөөр ыйык милдет жок мамлекеттик чек арабызга өлкөбүздүн эгемендүүлүгүнө учурда аскердик эмес көбүнчө криминалдык жана экстремисттик террористтик мүнөздөгү коркунучтар жаралып жатат чек арада ар түрдүү деструктивдүү күчтөр мамлекеттүүлүгүбүздүн бекемдигин чек арачылардын эркин текшерүүдө өлкөбүздүн коопсуздугу үчүн биринчи кезекте чек арабыз бекем болушу зарыл чек арачылар мамлекеттин күзгүсү сиздер мекен алдындагы ыйык парзды татыктуу аткаруу менен элибиздин бейкут жашоосуна тынчтыгына жерибиздин бүтүндүгүнө чек арабыздын бекемдиги бийлигине зор салым кошуп жатасыздар деп баса белгиледи сооронбай жээнбеков Президент Сооронбай Жээнбеков жакынкы күндөрү иш сапары менен Индия жана Сауд Аравиясына барат. Бул тууралуу президенттин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков билдирди. 28-29 майда Казакстан Республикасынын Нур-Султан шаарында мамлекет башчысы Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин мааракесине катышат. Жыйындын жүрүшүндө ал эл аралык ишмердүүлүккө, санариптик күн тартип, жалпы энергетикалык рынокту түзүү жана ЕАЭП алкагында мындан аркы интеграциялоого тийиштүү 20дай документти талкуу окулу жана кабыл алуу пландалууда визиттин жүрүшүндө казакстан президенти касым жомарт токаев жана казакстандын биринчи президенти нурсултан назарбаев менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрүү жана эки тараптуу мамилелер боюнча маселелерди баардык багыттарын талкуулоо пландаштырылууда иш сапарындагы алкагында биздин президентибиз казакстан президенти менен э, касым жомарт кемелович э, такаев менен жана Э, э, казакстандын биринчи президенти элбашы назарбаев нурсултан Абисович менен эки тараптуу сүйлөшүүлөр пландалууда ушул сүйлөшүүлөрдүн алкагында э, эки тарап күн тартибинде болгон соода экономикалык жана маданий гуманитардык маселелер боюнча талкуулар пландалууда отузунчу майда индиянын премьер министри нарендра модинин чакыруусу менен президент сооронбай жээнбеков индияга иш сапары менен барат анын жүрүшүндө индиялык лидердин инаугурация аземине катышат жана эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт мындан тышкары отуз биринчи майда эки ыйык мечиттин көзөмөлдөөчүсү сауд аравия королу сальман бин абдил азиз аль саудтун чакыруусу менен мамлекет башчысы сауд аравияга учат жана мекке шаарында өтө турган ислам кызматташтык уюмунун он төртүнчү саммитине катышат ислам кызматташтык саммитинин кезектеги кезектегі сессиясы ойымдын түзілгендігінің 50 жылдығына арналып, келечек үшін бірге чакырык астында өтөт. Ислам саммитінің кезектегі сессия Мекке саммиті келечек үчүн бірге қол қармашып деген ураанда өтөт. Бұл саммиттің ұйымның түзілішіні 50 жыл болгонуна туш келуді. Аға ислам қызматташтық ұйымға мүчө өлкөлөрдүн лидерлері мусулман дүйнөсүндөгү учурдагы окуялар жана иш чаралар боюнча бирдиктүү Э, көз карашын иштеп чыгуу үчүн катышат ушул саммиттин э, алкагында дагы өлкөлөрдүн жетекчилеринен эки тараптуу жолугушуулар дагы пландалууда Премьер-министр Мухаммед Қалай Абылғазиев экономикалық қылмыштулыққа қаршы күресу бойынша мамлекетті қызматының төрағасы Бакир Таировты қабыл алды. Жолығушуда финансы полициясы ықчам қызматтық ишмердүүлүгүнүн учурдагы жыйынтыктары, ошондой эле жакынкы мезгилдерге артыкчылыктуу пландары талкууланды. Өлкөнүн мамлекеттик органдарында көрүлүп жаткан экономикалык қылмыштарды ачуу жана коррупциялык көрүнүштөр менен күрөшүү боюнча чаралар тууралуу маалымдады. Ошондой эле өкмөт башчыга экономика жана финансы тармактарында кызматтык кылмыштардын алдын алуу жоюу жана бетин ачуу чаралары тууралуу айтылды мухаммедкалый абылгазиев баса белгилегендей коррупциялык көрүнүштөрдү азайтуу жана тамырын кыркуу боюнча коюлган милдеттерге жетишүү үчүн финансы полициясы анын аймактык түзүмдүк бөлүктөрү тарабынан баардык чаралар көрүлүүгө тийиш өкмөт башчы экономикалык жана кызматтык укук бузуулар деңгээлин төмөндөтүү иштерин күчөтүүнү экономикалык кылмыштарга өбөлгө болгон себептерди жана шарттарды четтетүүнү тапшырды Бүгінгі күндө жалпыға китеп китепканалардын 30 пайызы санариптештирилген. Алар заманбап тийиштүү жабдулар менен жабдылып, дүйнөлүк желеге туташкан. Бирок китеп фондун толтуруу жана кыргыз тилиндеги китептердин жетишпестиги сыяктуу көйгөйлөр бар. Ааламдашуу заманындагы китепканалардын авалы туурасында кабарчыбыздын материалы. республика боюнча жалпыга жеткиликтүү бир миң алтымыш эки китепкана бар анда үч миңге жакын кызматкер эмгектенет алардын дээрлик жарымында кыргыз тилиндеги китептер жетишсиз мындан тышкары китеп фондун толтуруу көйгөйү бар заман талабына жараша окуу куралдарын ага шайкиш келтирүү маселеси курч мындан улам өлкөдөгү китепканалардын отуз пайызы санариптештирилип төрт жүзгө жакыны компьютер менен камсыздалып интернетке туташтырылды китептерди оцифровкалао жүргүзүлүүдө Э, ошондой эле инвентаризация да аткарылды э, буюрса ошо оцифровка боюнча дагы мына айткым келет баардык э, бир миң алтымыш эки китепкананын ичинен төрт жүз китепкана компьютер менен камсыздалган жалпы компьютердин саны ошо төрт жүз китепкананын ичинде бир миң жүз жыйырма компьютер болуп саналат мындан он жыл мурунку көрүнүшкө салыштырмалуу азыр окурмандардын саны арбын ааламды алаканга салып дүйнөлүк желеге туташкан смартфондор өнүккөн болсо дагы барактап китеп окуганды жакшы көргөндөр жок эмес э, маданият башкармалык тармагында жыйырма сегиз библиотекабыз бар да шаарда башында ошо биздин борбоштурулган э, китепкана турат библиотеканын э, арасында жыйырма сегиз библиотеканын сегизи биздин жаңы уруштарда жайгашкан да эми азыркы тұруда білесіздер баяғы цифровизация э, баягы интернет дегендей кудай буюрса акырындап акырындап мына жаңы техникаларды алып жаңы э, жабдууларды алып э, баягы умтулуп атабыз бүгүн жыйырма жетинчи май китепкана күнү бул дата өлкөдө эки миң сегизинчи жылдан бери белгиленип келет анын урматына борбордук китепкана жылдын мыкты китепканачы сынагын уюштурган эльвира рустамбекова китепканада бир ай убакыт гана иштегенине карабай сынакта ийгилик жаратам деген ишеними күч анткени ары сыйкырдуу ары кызыктуу китеп дүйнөсү менен жакындан тааныш чынында кызыгып баштадым китеп дүйнөсүнө кирдим э, кызык экен эл менен иштешет экенсиң э, китеп окуп көп өзүңө нерсени толуктап баалап алат экенсиң анан э, андан кийин кызыгып азыр жакшы көрүп эле иштеп жүрөм келечекте дагы магистратурамды окуй элекмин ошо магистратурамды окуп мындан ары ушул кесипти эле аркалап улантып кетейин деген оюм бар мыкты китепканачы номинациясын алышат Э, бул жерде жаңы келген китепканачылар э, бир жыл болгон китепканачылар жылына ушул китепкана жөнүндө суроо болот бул жерде э, андан тышкары могу логикалык ойлонгон суроолор болот катышуучулар конкурстун алкагында үй тапшырма авангард стилиндеги кийим жасалгалоосу суроо жооп жеке талант сынактарынан күч сынашты максаты жаштарды китеп сүйүүгө үндөө айтпөз қызы бекзат машрапов лтр бишкек Түштік Кореяда Манас эпосуна арналған сүрөт көргөзмөсү уюштурулду. Бул өлкөнүн маданият, спорт жана туризм министрлигине караштуу Азия маданияты борборунун маалыматына ылайык көргөзмөдө эпас китеби жана кыргыз жомок китептери корей тилине которулуп коюлган. Мындан сырткары Манас жөнүндөгү кино корей субтитрлары менен көрсөтүлдү. Көргөзмөгө кыргыз оюу чийүүлөрү түшүрүлгөн чакан боз үй, шырдак жана кыргыз элинин маданияты, салт санасы жөнүндөгү көркөм картиналар коюлду. Иш чараны уюштурууда Корея Республикасынын маданият, спорт жана туризм министрлигине караш ашты азия маданияты борборунун президенти ли джин сико борбордун өкүлдөрү чон бонсу жана е джин вону мырзаларга активдүү колдоо көрсөтүштү кыргызской республики биз манас көргөзмөсү аркылуу кыргыз элинин тарыхын маданиятын корейлерге таанытуу максатын көздөдүк эпос аркылуу кыргыздардын жашоосу турмуш тиричилиги тарыхы берилип турат андагы окуялар чабылган элин жыйнаганы тышкы душмандардан сактаганы айтылат ошондой эле манас айтуучулар боюнча дагы маалыматыбыз бар алардын фотолору да коюлду мындан тышкары улуу жазуучу айтматов тууралуу да бөлүм уюштурдук бул жерден анын чыгармачылыгы жөнүндө кеңири таанышса болот мындан тышкары кыргыздардын кол өнөрчүлүгүн даңазалаган буюм тайымдар да коюлган азыркы сааттарга алынган жаңылыктар чыгарылышы соңуна чыкты иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын